Сегодня 3 июня. Уже отметили. Да. Здоровья. Самое главное. Да. Тетя Люся, привет. Едем в Павловскую. В Сверховье. Будем сплавляться до твоего тут амбара. под этим камнем она и стояла раньше. Она была за камнем, просто немножко дальше. такая же юбка. Нифига она свежее. <laughs> <laughs> У тебя... смотри. Только что Виталик поймал своего зверя. А кто ее сюда бросил? Видимо, своего зверя. Вот это елка. Всем елкам елка. Митинская елочка. чтобы не было больно. О, нифига там. Ой-ой-ой. Кофе хочешь? Конечно. Я хотел запой, тут мелко. Тут обычно пешком ходим. ключей из Захарова. Там Никина. Да. Вперед бросай. Да ты не понял, блин. Он не понял. Тут, тут такие вещи творятся. Держи, у меня рука левая, она послабее, чем правая. Серьезно не понял, вроде хватка, потом вроде как отпустила, потом вроде опять хватка. Вот, она под потиками любит прятаться. Опять мало намотал, да? Лентяй. Намотани ты спиннинг-то, блин. Да нет, не ушла, просто он затупил. Ладно, он поймает без нас. У нас с тобой ждет другая тема. Блин. Никак. У нас насоса нет. <laughs> А вот о чем и речь. Жалко. Знаешь, почему, Виталик, я тебе это говорю? Потому что вон там за углом щука. Там камень. Там щука, не этот камень. Забудь про этот камень. Щука вон там. Вон, да, за да, углом. Да, да, <laughs> Эта часть моста нас не интересует. Мы пойдем в обход. Нормальные туристы всегда идут в обход.